Aqui está a solução rápida para o problema de compatibilidade. Abre o ícone do Valorant, abrir local do arquivo. Aí provavelmente, talvez, você vá parar aqui, ó. Deixa eu... Provavelmente você vai parar numa pasta assim, ó. Por exemplo, eu tenho LOL, então aparece. É, o meu tá aparecendo um Valorant PB, mas eu não uso. É, se abrir aqui, você aperta o botão direito e abrir o local do arquivo. Mas comigo ele vai direto. Veio direto aqui? Vai nesse Valorant-win64 shipping.exe. Propriedades, compatibilidade, isso aqui vai estar tá checado em alguma dessas opções. Você vai desativar, aplicar, ok. E agora você vai fazer a mesma coisa pro Riot Client. Você também pode pesquisar aqui para abrir o local do arquivo. Aqui o Riot Client deu o bagulho, abrir o local do arquivo de novo, propriedades, compatibilidade, e isso aqui vai estar tá ativo, você desativa, aplicar, ok. E acabou, só, abrir, só ser feliz agora. Ou quebrar a cabeça por causa de um jogo.